Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay inyong matututunan ang kasarian ng pangalan. Pilipino 1, ikatlong markahan. Para sa ating layunin, natutukoy ang mga kasarian ng pangalan. Magbalik-aral muna tayo mga bata. Handa na ba kayo? Tukuyin kung ito ay salita o pangungusap. Tao Ang tao ba ay salita o pangungusap? Tama mga bata, ito ay salita. Ang aking aso ay maamo. Ito ba ay salita o pangungusap? Tama mga bata, ito ay pangusap. Dahon Ang dahon ba ay salita o pangungusap? Tama mga bata, ito ay salita. Si tatay ay mapagmahal. Ito ba ay salita o pangungusap? Tama mga bata, ito ay pangungusap. Bulaklak. Ang bulaklak ba ay salita o pangungusap? Tama mga bata, ito ay salita. Alamin na natin ang mga kasarian ng pangalan. Handa na ba kayo mga bata? Mga bata, alamin muna natin kung ano ang pangalan. Handa na ba kayo? Pangalan Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Mga kasarian ng pangalan panlalaki ay pangalang tumutukoy sa ngalan ng lalaki. Mga halimbawa ng kasariang panlalaki. Ama Lolo Binata ito ay mga halimbawa ng kasariang panlalaki. Pambabae ay pangalang tumutukoy sa ngalan ng babae. Mga halimbawa ng kasariang pambabae. Ina. Lola. Dalaga. Ito ang mga halimbawa ng kasariang pambabae. lang tumutukoy sa ngalan ng babae o lalaki. Mga halimbawa ng kasariang ditiyak. Mag-aaral. Anak. Guro. Ito ay mga halimbawa ng kasariang Di Walang kasarian. Ito ay tumutukoy sa mga pangalang walang buhay. Mga halimbawa ng walang kasarian. Lapis. Suklay. Bola. Ito ay mga halimbawa ng walang kasarian. ang kasarian ng mga sinusunod. Isulat ang PL kung ito ay panlalaki, PB kung ito ay pambabae, DT kung ito ay ditiyak, at WL kung ito ay walang kasarian. Panauhin Ano ang kasarian ng panauhin? Tama mga bata. Diti. Ditiyak ang kasarian. Prinsipe. Ano ang kasarian ng prinsipe? Tama mga bata. PL. Panlalaki. Notebook. Ano ang kasarian ng notebook? Tama mga bata. WL. Walang kasarian. Prinsesa. Ano ang kasarian ng prinsesa? Tama mga bata. PB. Pambabae. unan. Ano ang kasarian ng unan? Tama mga bata. WL. Walang kasarian. Ano-ano ang mga kasarian ng pangalan mga bata? Tama. Ang mga kasarian ng pangalan ay ang panlalaki, pambabae, didiyak, at walang kasarian. Tandaan natin, mga kasarian ng pangalan. Panlalaki, mga pangalang tumutukoy sa ngalan ng lalaki. Pambabae, mga pangalang tumutukoy sa ngalan ng babae. Ditiyak, mga pangalang tumutukoy sa ngalan ng lalaki o babae. Walang kasarian. Mga pangalang tumutukoy sa pangalan na walang buhay. Isulat ang tamang kasarian ng may salungguhit na pangalan sa bawat pangungusap. Mga tamang sagot. Don't forget to subscribe to my channel. I'm Teacher Ria.